Nang hier arsut ki kristan sya United States of America bat ki Europe. Nang kiu ha Asia haju ne ke India. Kuplai si punai pi ki subscribers baru ki baju so terdapat page ki video so ke channel Storyteller London. Ya kari India laju tip kum ke Hindustan. Lani kari jong ki Hindu. Om don kerteng lani jing tok baka dei geru Hindu lani Hindustan. Henry lakeng kat kum ka jing bun pat. Nyo po kendai poin prapo persen. Hapo India ki dei ki Hindu. Ka jing bun ki Hindu ka long kendai pun riu poin san pu ar kulur ngut. Baar ki Muslim. Kat sau poin ar pulai persen. Ki dei ki Muslim. Bat ka jing bun ki Muslim ka long. Kat nyo poin ar pu ar kulur balai kristan ki kristan ki don ar point life person bat ka jingbuon ki kristan india ka dai ar point nyopu pra klur nadu kas nem syajar kendai spa sanpuai ki kristan india ki don ar point life person hadu kas nem ar hajar ar puai ne ar point life person hi kan dia ngin ya pai ki ki jela ki babun kristan tam hapor ruin dia number way kerela hak kerela don ripu lak sau pu ejar ripu kendai ngut ki kristan number r tamil nadu sau sau lak khat praja laispa life way ngut mekhalaya arpu arlak khat lai ejar arpu nyungut nagaland khat nyulak lai pu kendai ejar ripu spa san pu ngut jharkhand khat saulak khat prajar nrius pak prangut manipur khat wei lak nyu pokendai jar saupulengut asam khat wei lak nriu pusanejar praspa nriu punyungut Odisha khatwai lak nriu puyajar nyus pak prangut Karnataka khatwai lak saupu arajar nriu pak saupu nyungut Andhra Pradesh khatwai lak arpu kendajar nyus pak prapu sangut Maharashtra sipau lak prapu ajar nyupu langut Mizoram, Kendai Lak, San Pun Rioja, Lai Spa, Lai Puwengon, Ti Kristan. Kita ingin longkat kum ke Jingbun Pai, Jongki Kristan, Hakite ki Kat Arta Liki Jela. Henry Ladangi Keng kat kum ke percentage part. Number way Nagalan, Prapo Nyo Puan Kendai Pulai Persen, Ti Kristan. Number R Mizoram, Prapo Nyo Puan Kendai Pulai Persen, Ti Kristan. Number line Mekalaya, Nyo Pusau Puan San Pukendai Persen, Ti Kristan. Number Sao Manipur Southway Point Arpun Represent Number San Arunachal Pradesh Lipo Point Arpun Represent Number Nriu Goa Arpsan Point Shipo Percent Number Nyo Andaman and Nicobar Islands Arpway Point Arpu Represent Number Pra Kerala Katpra Point Lipo Represent Number Kandai Sikkim Kandai Point Kandai Pway Percent Number Shipo Puducherry, Henry Point Arpokandai, Person, Ki Krista. Kata Haneng Babaneng Kong ke Kerala, Ki Ken Gat Kum Ka Jingdon Ki Kli Krista. Henry Haka Jing Ken Ya Ka Percentage Pat, Number Way, Kadai Kanagalan. Balai Ki Kristan, Ha United States of America, But Re Europe, Kinang Hiar Man Kesni.